Ay, güey. Ay, qué madrazo me metí. Espera, ¿dónde están las casas? ¿Dónde está mi armadura? ¿Dónde está Ramón? ¿Mm? Ay, no. Ah, ahí está. ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué le pasó al mundo? No lo sé. ¿Dónde estamos? No lo sé. Hola gente, ¿qué tal? Cuéntame el nuevo de hoy. Estamos en la serie con nombre pero hardcore, con Ramón, temporada 2. Estamos con Ramón. ¿Qué onda, eh, Y... ¿Qué vamos a hacer hoy? No, eso te lo pregunto a ti. ¿Cuál es el objetivo del día, Ramón? El objetivo del día es encontrar una aldea. Efectivamente. El vato estaba, el vato estaba en la, en la, la quinta temporada ya estaba hecho fija, y entonces decía así todo muerto. A ver, vamos a espirronear el, el, el espirronear. ¿De dónde sacaste un cofre? No... Ah, no, este no es un cofre. Este no le sabes, porque lo que yo hago es ir para abajo de una vez ya, así. Entonces consigo todo lo de madera, lo de... Hago un para abajo. O sea, Ahí está. Así es, este reunir Minecraft y posiblemente el video de 5 minutos. Editado. Ya fue. Ahora hacemos así hacemos así y hacemos y ahora toque toque vamos a tratar de hacer una, una mejor casa que no sea esa toda plana, y todo no pues el chiste no es hacer casa porque somos un somos técnico... técnicos somos unos, técnicos acá los mentales de el chiste es da la plana pero si quieres hacer casa no sé y te las pica para abajo y pum, se a morir. Activan los subtítulos. Sí, hay lava. A ver. A ver, sí. No me quiero, no me quiero morir. Y luego con mi líder. espera, por acá. Acá, acá, acá. Acá, aquí lava, acá lava, lava, lava. De donde te caigas. No, esto no sirve, no. Voy a quedar acá arriba. Upa. ahí va si se ve pedernal. Y sabe para una suscribe una Espera, ¿Para ti? Igual suscribe. Pues ninguno porque se mira tan oscuras. Se supone que no hay dynamic lights, pero bueno. me da muy lag. Ah, es bueno. Programa muy lag de FPS. Es cuidado. Ah, Eva, hola gente que está usa en el oído. Ah, toma, no te meto. Salmón, mon, mon. vamos a correr Uh, pollos, pollos. Para que pollo frito. Eso no era un pollo. Casi me muero. Bueno, chavales, vamos a matar mobs. Vamos a teletransportarnos a donde haya mobs. Ahora sí. También me regresas hacia acá. Porque hay una araña y un, creeper. Acá hay más. Un perro. Tranquilo, aquí no pasa nada. Solo comemos un poco y ya regeneramos. Y... bueno, soy el soy la... Acá hay... Me vienen persiguiendo los dos enanos. Una araña. Todavía me siguen las muy raza. ¿Dónde estás. No puedo agarrarte, este pe. ¿Qué? ¿Dónde estás? Estoy afuera. Ah, pues tío. Al 15. <laughs> no, borro, no va a morir. Dos corazones. Dos corazones, cuidado, acá hay un zombie. Ya, Bestia, yo siento que está de. Yo siento que está de. Siento que. ¡Otra oveja! El... Mira, una oveja. Estamos Perro. el truco Vamos a punto de morir. Aquí está la utilización es de la Sí, esta es la utilización de la nieve donde te puedes caer y morirte. Ya tengo tres de lana. Ah, tengo dos. Hacerme la, camisa. hacerme la camisa. ¿Dónde? estoy en una cueva, viste, ahí, ahí cae. Ovejas, a ver, voy a la parte. No ha pasado nada, chavales. Cámara Happy, happy, happy. Y la otra estuvo buscando por un montón de tiempo hasta que encontró una oveja y decidió matarla de la mejor forma posible. ¿Una mancha para ver? A ver, a ver, a ver, chavales, vamos a probar la mancha, pero en el siguiente episodio, no meter. Amorito, como amorito, creo que el segundo. Pero manito. Mi objetivo ahorita es conseguir cambiamos el uno de hierro. Cambiamos el Uno de hierro. Y ya lo conseguí, así que ahora cambiamos el objetivo. a ah, conseguir. Ah, bueno. Bueno, otra vez. Ramón, el objetivo del día? El objetivo del día es eh, hacer un escudo. Hacernos dos. Mientras para, hacer mi comida. Uh, qué buena. ¿Viste? Uh, soñé que me caía. Bueno, ¿qué decir. Así, cocina el hierro. Te voy a hacer un escudo a ti también. Pagaron un no 43 minutos de vida Vámonos. Ahora sí, estamos preparados para destruir a todos los mobs. Pixel agua sin No, yo... Ah, sí, tengo un escudo. Me están atacando los dos patas. atrás. No sean perras. Hija de perra. Uh, tú también soñaste que te morías sí, o sea, yo es tremendo, soñé tremendo, eh. Bueno, mejor no bajar, ok. Mejor bajar con cuidado. Así, por acá. Con cuidado. ¡Peleado, Cuidado y luego. Nice, ok. Eh, yo me, me, la, me la juego al esqueleto. Eh. el hierro. Mira, acá es lo que te cobre. Voy a ir a por la pizla azul. Hostia, la pifla azul. Ah, bueno, por lo que Ahí está uno diamante bastante ¡Oh! ¡Un diamante! Diamante, a ver. Uno, dos, tres. Aquí ver, que había más diamantes, what the Cinco, seis, siete, ocho. Nah, chupame, ¿Cómo te das cuenta que las serie de nosotros dos, pero estamos en re separados? Vamos el que último. No. El que cae primero ríe a lo último. bueno, chavales, salto épico y vamos con Ramón. Somos salto mágico. Huepa, ¡qué mensaje Sí, es un pendejo. Dale, papá. Let's play Papa World Cup. World Cup. No, a ver, me va a tardar un siglo en picar este. no, no, ya puedo hacer esto. Ah, hombre, mi líder. Esto para presumir. Eh, pa' hacks, profe. H. y pala. Eh, hacks, profe, no mames. profe, estoy usando hacks. culo. Yo me voy a hacer el pico de diamante, va a ser lo primero que me haga. Tengo pico para la derecha. Pico. Voy a, voy a, voy a hacer esas cosas, voy a tener estas cosas porque... La verdad, como todavía no tenemos, no vamos a tener la lanza de oro hasta que nos pasemos el juego. mío, mío, mío. Puto. Ya con la prensa en la puerta, me pediste, me pediste, me pediste verdura. El diablo médico. Ay. Eh, ayúdame, estoy, en, eh. estoy medio corazón. que Voy a conseguir huesos para poder adoptar una... Ah, comida. Loco, no Estoy a medio brazo. Ah, bueno, pues espérate, déjame saco el... Entonces, ¿qué Mira, si en cuadro de diamante, eh, no... Pues puta. Eh, güey, ver. dónde verga? Joder, el corazón. Ahora estoy a tres corazones. entonces alguien con papa. Una papa, mira. Uy, ya no tengo ni de corazón. No tengo un corazón. Era alguien con algo que encantaba. Mira, si me lo ropas así. Thank voy a decir? Lamentablemente en el siguiente episodio me verán en diamante. <laughs> en el siguiente episodio así, ya tenemos así, la, así es la vida que me ponga, me ponga a farmear. así que bueno, vamos a dar un salto, salto de fondo de... Salto 3, 2, 1, ¡huepa! Ahí estamos acá afuera, y por mi corazón. Vamos por comida, es de noche, ¿no? Sí. Ok. ¿Lo puedo ir por el... Por el es de noche? No, porque tengo la gama. Ahora que me acuerdo. Con otro pollo. Ahora. Tenía dos corazones. Nada. Eh, espera, tenemos cama. Mientras se hace esta comida... Hay uno más, por ahí. Hay otros por ahí. No voy a chingar. espera, hazlo, hazlo del... Hazlo del... ¡Ping! Quiero por ahí hay de Tengo Un sombrero de hierro. ¿Cómo dijo? Filiada acuática, te lo voy a dar a ti estos. Eh, pero, ya espada, no lo voy a quedar. No, yo se los voy a, a la lava. si obsidiana, la plata, pero siempre no se lo voy a dar a la lava. Y eh, creo y que la me voy a. para mí. Ahora voy a empezar a Ahora ah, que se presentaba, Música de aventura. No tengo el replay mode, así que no, vamos a poder ver cosas. no se activo, por razón. diablo mi libro. Dimos una vuelta, what the fuck. No encuentro nada. Güey, ¿no aldea, weón? ¿Eh? Ah, qué pendejo lo vi. Es la bestia. Sí, pero está como que muy montañosa y no vamos a poder hacer nada. Ni una, ni una raíz. Pero ni modo, Sí Está hecho el pedo bueno, ah. pues, chavales, podemos dejar el episodio hasta aquí. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio y la temporada 2 va a seguir hasta hasta que, no sé, hasta cuándo va a seguir, pero estoy estar grabando Hasta, hasta cuando nos moramos Hasta cuando, hasta que no. O si no se o si no, nos... O se nos buguea el mundo no, como pasó antes. y nos vemos hasta la próxima. Adiós.